Saga stars. Hit Maker. Wamekosa maani kila siku wakikukimbiza na mapenzi ya kwa kitanda, kwa mapenzi utaumia naogopa kuonukilia. Wanaleta pesa, wanaleta fame, wataleta ndinga wanapenda raha, ukiwapea moyo na wataulinda watakupiga chocha za kukuwefuo mini simba na kamata taufu na kule, usiwasikize kweli wangu wa moyo, mimi nakupenda I love eyes over what breast I'm gonna be the draw Working in the ni hand with a fine soul Vyeo ninadundu kikutani tafuchunga mapenzi ya atosha Si yale ya kiganga Si yale ya tevo ya kukula tunaza Ndo kuwa hivyo moyo hungeunga na ganda ganga Labda ukikuja Sitashinda kufuata Labda ukikuja Ninashoni tutaondoka Labda ukikuja Michuri yetu na Romeo Labda ukikuja Chanzo cha mafanikio Mwambie rasta eti sina ubaya, ningekuwa mrasta tungewasha kishada. Na Yesu kama upenda yule wewe unataka, lakini kupenda utapendwa na yuru tavutia. Ya nini nijidanganye nikitafuna feve, na wengine ni makapo hawashikwi na njeve. stakudanganya kifika mista munone za deloyo kweni who deserve be we fly to the sky and I get to quench love love with us I'm gonna love nobody, gonna love nobody I'm gonna stay forever, gonna stay forever I'm gonna give my heart to the loyal lover I'm gonna spend my life to the loyal lover A loyal lover, I'm gonna fight for the boy na kuchonga mapenzi yanatosha, si yale ya kitanda, si yale ya kevo ya kukula kinagaganda. Ingekuwa hivyo moyo hungeugandaganda. Labda ukikuja sitashinda kukuota, labda ukikuja inashoni tutaomoka, labda ukikuja ni Juliet na Romeo, labda ukikuja chanzo cha mafanikio. Kama umenisikia, labda umenielewa.